Ai, esse é o DJ Bulldog, o cachorro das putas. É o DJ Bulldog. Do joga pra trás, do joga pra trás, do joga vou te dar o papo, se liga na minha visão Que eu vou te dar o papo, vem pra 17 e vai embora sem cabaço Vem pro N pra 20 vai embora sem cabaço tá Já cansa a vida Hoje a que é caô Se ficar balançado, vai ganhar sua